Բարև ձեզ, այս վիդեոյի տակ կան տեղադրված հարցեր, խնդրում եմ ինքնույն պատասխանեք բոլոր հարցերին և հետո շարնակեք նայել այս վիդեոն, որպեսի տեսնեք իմ պատասխանները և համատեք իրար հետ, այսինքն սա ընդունեք որպես ինքնակնություն, դե եկեք սկսենք։ Որպեսի մենք կարողանանք մեր մտքերը փոխանցենք կամպյուտերին, մեզ պետք է լեզու, որի միջոցով մենք կարող ենք դա անենք։ Կոմպյուտերը բայց հասկանում է մի լեզու, որը բաղկացած է 0-ից եւ 1-երից։ Այդ լեզուն բավական դժվար է մեզ համար հասկանալ, կարդալ, սովորել, գրել։ Դրա համար ստեղծվել են ուրիշ լեզուներ, ավելի հեշտ լեզուներ, այն լեզուներ, որոնք որ ավելի հեշտ են մեզ համար գրել, կարդալ եւ սովորել։ Այդ շարքի մեջ մտնում է JavaScript-ը, Java-ն, C++-ը, Python-ը եւ այլն։ Եվ կան ուրեմն ծրագիրներ, որոնք որ կարող են այդ լեզուներից թարգմանել դեպի համակամպյուտերային լեզու։ Այսինքն JavaScript-ը ինչ է։ JavaScript-ը մի ծրագրման լեզու է, որը հետո թարգմանվում է համակամպյուտերային լեզու, լեզին, որպեսզի ուրեմն մեր հրամանները, մեր մտքերը, մեր ալգորիթմները նա աշխատացնի եւ մեր ծրագիրը աշխատի։ Այդքան բան։ Փոփոխականը դա անուն է մեր կոդի մեջ, որին մենք կարող ենք վերագրենք որևէ արժեք։ Եվ դրանից հետո, երբ որ այդ ուրեմն անունը հայտնվի մեր կոդի մեջ, մենք կարող ենք ենթադրենք, որ նկատի ունեինք այդ արժեքը։ Ինչպես կարելի է ստեղծել ուրեմն փոփոխական։ Ուրեմն գրում ենք let, հետո փոփոխականի անունը, կարևոր չի ինչ, ասենք թե x։ Ահա, խնդրեմ, ես ստեղծեցի մի փոփոխականի արժեք, որի մեջ հետո կարելի է վերագրել ինչ որ մի արժեք, օրինակ 8 Մենք նաև կարող ենք ամիջապես իր մեջ վերագրենք ինչ-որ մի արժեք, օրինակ 10, եւ այս ինչ է ստացվում, որ ուրեմն ստեղ ստեղծում ենք փոփոխական, վերագրում ենք 10, միջ այս երկրորդը ուրեմն տողում x-ի մեջ դեռ 10 է, բայց հետո մենք փոխում ենք իր արժեքը, դարձնում ենք 8, եւ դրանից հետո, երբ որ մենք տեսնենք x-ը, կլինի 8։ Այսինքն փոփոխականը ընդհանրապես անուն է, որը պարունակում է իր մեջ որևէ արժեք։ Այդքան բան։ Հն ինչ արժեքներ ենք մենք սովորել մինչ այսօր։ Դե եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական եւ եկեք իր մեջ տնենք մի արժեք։ Ինչ արժեք մենք գիտենք։ Ուրեմն մենք գիտենք թվեր, որոնք արտահայտում ենք այսպես, ուղղակի թիվ գրելով։ Հիշեք, որ եթե ուզում ենք, ասենք 5.6 գրենք, պետք է կետով գրենք, ոչ թե ստորակետով, այսինքն 5.6 այսպես է գրվում։ Okay, ուրեմն մենք գրենք թվեր։ Էլ ինչ էլ ինչի մասին գիտենք։ Գիտենք, որ կան ուրեմն տեքստեր, հա, չակերտների մեջ տեքստեր Էլ ինչ արժեք գիտենք։ Գիտենք, որ կան boolean արժեքներ, հա, true, այսպես, կամ false։ Այսինքն, երբ որ մենք օրինակ համեմատում ենք երկու արժեք իրար հետ, մենք ստանում ենք որպես արժեք true կամ false պատասխանը։ Օրինակ, էլ ինչ արժեք գիտենք։ Մենք ուրեմն սովորել ենք array-ների մասին, հա, զանգվածների մասին։ Ահա, խնդրեմ, որոնք որ կարող են իրանց մեջ ունենալ որոշ արժեքներ, օրինակ 6, ինչ որ text, ինչ որ boolean, ասենք թե կամ ուրիշ ներքին array զանգված, որը նաև կարող է ունենա ինչ որ արժեքներ իր մեջ, okay? Էլ ինչ արժեքի մասին ենք սովորել, նո սովորել ենք ուրեմն ֆունկցիաների մասին, չէ՞։ Այսինքն x-ի մեջ մենք հիմա կարող ենք տնենք ֆունկցիա, իսկ ինչպես ենք ուրեմն ստեղծում ֆունկցիան, գրելով ֆունկցիա, function, ահա, փակագծեր, կոդի սկիզբը եւ կոդի վերջը։ Եվ ահա այստեղ ուրեմն մենք գրում ենք մեր կոդի մեր արժեք այն մեր ֆունկցիայի կոդը, որը կաշխատի, երբ որ մենք մեր ֆունկցիան կանչվի, ստեղ կարող ենք դնենք փոփոխականների անուններ, եթե մենք ուզում ենք ընդունենք ինչ-որ մի արժեք, եւ ահա, խնդրեմ, x-ը ուրեմն պարունակում է իր մեջ ֆունկցիա, որը մենք որին մենք կարող ենք հիմա օրինակ այսպես կանչել, okay? Այ ինչ ենք սովորել։ Դե սովորել ենք, որ ուրեմն երբ որ մենք նոր ենք ստեղծում x-ին, իր մեջ կա արժեք, որը կոչվում է undefined, դադարեցություն, Այսինքն հիմա եթե մենք ասենք if x-ը հավասար է undefined, այսինքն դադարեցություն, սա մեզ կտա true, որտեվ այո x-ը դադարք է եւ իր մեջ արժեք չկա։ Ահա խնդրեմ մեր արժեքները։ Համեն երբ որ մենք նոր ենք ստեղծում փոփոխական, օրինակ այսպես։ Իր մեջ արժեք չկա, որ նշանակում է իր մեջ կա undefined արժեքը։ Undefined նշանակում է չստեղծված, դադարեցություն, հա։ Այսինքն մենք հիմա եթե անենք if x հավասար է undefined, սա մեզ կվերադառնի true եւ այս բլոկը ուրեմն կոդային կաշխատի, okay։ Էլ որտեղ կա undefined, դե պատկերացեք մենք ստեղծում ենք միած զանգված, որի մեջ կա, ասենք 55, օրինակ։ x ասենք 8-ի մեջ մենք դնում ենք ուրիշ արժեք, ասենք թե 9 Բա ինչ կա, օքեյ, փաստորեն այս զանգվածի 0 ինդեքսի մեջ կա 55, 8 0-ի 8 ինդեքսի մեջ կա 9։ Բա այն մնացած ինդեքսները ինչ են։ Նրանք բոլորը undefined են։ Այսինքն, եթե ես հիմա alert անեմ x-ի, չգիտեմ, 7-ը, 7-րդ ինդեքսի արժեքը, նա ինձ կտա undefined։ Ահա, խնդրեմ։ Իսկ եթե 17-րդ ինդեքսը ուզեն ուզենամ, նույնպես նա ինձ կտա undefined, որովհետև Պարզա այդ ինդեքսն էլ ոչ մի արժեք չունի։ Այդքան բան, այսինքն undefined դա այն արժեքն է, որը որը ուրեմն թե զանգվածի, թե փոփոխականի մեջ է, որը նշանակում է ոչ մի բան, ոչ մի արժեք չկա։ Այդքան բան։ Որպեսզի մենք համեմատենք արժեքները իրար հետ, մենք պետք է օգտագործենք ուրեմն համեմատման օպերատորները, որոնք որ մեզ կվերադառնեն կամ true կամ false պատասխան։ Որպեսի օրինակ, եկեք x ստեղծենք, որի մեջ դնենք ինչ-որ մի արժեք, հետո y, որի մեջ կլինի, ասենք x-ը եկեք համեմատենք 7-ի հետ։ Սա ստուգում է, արդյոք x-ը հավասար է 7-ի հետ։ Այսինքն որպեսի ստուգենք հավասար է, անում ենք այս 3 հատ, այս հավասար, հավասար, հավասար օպերատորը։ հավասար, Սա մեզ կվերադասնի false, քանի որ x-ի մեջ 6 է, 6-ը հավասար է 7-ին, հավասար չէ 7-ին, հենց որ սա false է։ Որպեսզի ստուգենք հավասար չեն, անում ենք այսպես։ Սա նշանակում է հավասար չէ։ Եթե սա ճիշտ է, կվերադասնի true, եթե սխալ է, կվերադասնի false մենք կարող ենք ստուգենք, թե x ավելի քիչ է կանց հավասար 7-ին, կամ ավելի քիչ, կամ ավելի մեծ, կամ ավելի մեծ, կամ հավասար, okay? Ահա, խնդրեմ, մեր ուրեմն համեմատման օպերատորները։ ուրեմն ֆունկցիան դա ընդհանրապես հրաման է, որին մենք կարող ենք կանչենք, որպեսզի աշխատի ինչ որ մի կոդ։ Մի օրինակ այդ ֆունկցիայի դա alert ֆունկցիան է, okay? Alert-ը դա ֆունկցիայի անունն է, այսինքն եթե մենք ուզենանք աշխատացնենք alert-ը, մենք գրում ենք իր անունը alert, հետո բայց դա հերիք չի, մենք մեզ պետքա փակագծեր դնենք դրանից հետո, որպեսզի նա աշխատի։ Ահա, խնդրեմ։ Այ հիմա alert-ը կաշխատի։ Մենք նաև ֆունկցիաներին կարող ենք փոխանցենք արժեքներ, ինֆորմացիա, որպեսզի իր գործողությունը անի alert-ի տարբերակում, ուրեմն alert-ը ուզում է իմանա ինչ արժեք սպեսնի, որպեսզի իմանա ինչ պետք է նկարի այդ պատոհանի մեջ։ Իրեն կարող ենք փոխանցենք օրինակ ինչ որ text, ABC, հա՞, Հիմա ինչ է նշանակը, որ մենք կանչում ենք այն ֆունկցիան, ում անունը alert է, փոխանցում ենք իրեն այս ինֆորմացիան, այս տեքստը, այս string-ը, որի մեջ կա ABC, եւ նա հետեւաբար ուրեմն կնկարի պատոհան եւ այդ պատոհանի մեջ կդնի կամ կնկարի այս ABC-ն, I այսպես։ Ահա, խնդրեմ, այսպես։ Երկա բան։ JavaScript-ի մեջ մենք կարող ենք անենք մաթեմատիկական օպերացիաներ, բայց ինչպես, մեզ դրա համար պետք են օպերատորներ։ Ինչ օպերատորներ մենք ունենք, օրինակ, մենք ունենք գումարում, կարող ենք անցնենք օրինակ 6 գումարած 4, հա, որը կանի 10։ Մենք կարող ենք անենք բազմապատկում այս աստղով, հա, անգամ 7։ Կարող ենք բաժանենք, բաժանած, չգիտեմ, 6-ին, հա, պլյուս, եւ կարող ենք հանենք իհարկե, հանած 7 եւ այլն։ Այսինքն գումարում, բաժապատկում, բաժանում եւ հանում։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Մենք ունենք ուրեմն modulo օպերատորը։ Այսինքն մենք եթե անենք 5 modulo 2, modulo-ն ինչ է անում, դա բաժանում է թվերը իրար եւ վերադարձնում է մնացորդը։ Այսինքն 5 modulo 2 կվերադարձնի 1։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք սովորել ենք, որ պլյուս օպերատորը, բացի նրանից, որ կարող է երկու թիվ գումարել, նաև կարելի է օգտագործել, որպեսի տեքստերը կպցնենք իրար։ Օրինակ, եթե անենք let x հավասար է ինչ-որ մի տեքստ, կարևոր չի, նո եկեք ավելին parse բան, հայ։ Հիմա մենք կարող ենք սա կպցնել ուրիշ տեքստին։ Բայ, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ կստացվի, որ պլյուս օպերատորը կնայի ձախ եւ աջ, կտեսնի որևէ կողմը տեքստա թե չէ։ Եթե տեքստա, այո, իհարկե, ձախ կողմը տեքստա, ինքը աջ կողմը, եթե տեքստ չի, կդարձնի տեքստ, հիմա արդեն տեքստա, եւ կկպցնի իրար եւ սա ուրեմն կվերադարձնի hi, hi, hi այսպես տեքստ, okay? Եթե մի կողմը, որևէ կողմը տեքստ չի, ասենք թե սա 7 է, չէ՞։ Ինչ կանի, էլի, նայում աչեցախ, որևէ կողմը տեքստ է, այո, այս կողմը տեքստ է, նայում է մյուս կողմ, սա տեքստ է, թե չէ։ Եթե տեքստ չի, նախ իրան կդարձնի տեքստ, հետո նոր ուրեմն կկպցնի իրար եւ ահա կստանանք 7 բայ։ Այսինքն պլյուս օպերատորով մենք կարող ենք բացի նրանից, որ թվերին կարող ենք գումարենք իրար, նաեւ կարող ենք ուրեմն տեքստերը կպցնենք իրար։ Կամոն։ Okay, եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ կա տեքստային 7։ Հիմա մենք ոնց կարող ենք այս տեքստային 7-ից ստանանք հենց 7 արժեքը, որպես թիվ։ Այսպես, ուրեմն let y թող լինի +x։ Այս պլյուսը դա ոնց որ փորձում է ստանալ x-ից, որը այս տեքստն է, չէ՞, թիվը իր մեջի։ Ահա, եւ խնդրեմ ուրեմն y-ը հիմա կունենա իր մեջ 7-ը, որպես թիվ։ Հիմա այդ y-ից, որը հիմա 7 թիվն է, կամ եկեք գիտեք ինչ, եկեք լրիվ նոր բան անենք։ Let x հիմա թող լինի թիվ, ասենք թե 8։ Հիմա y-ի մեջ ինչպես կարող ենք 8-ի տեքստային վիճակը ստանանք։ հա, Ամենապարզ վարիանտը դա սա է, որ ուրեմն դադարք տեքստին մենք կպցնենք x հիշեք ուրեմն պլյուսապարատը ոնց է աշխատում նայում է ձախ նայում աջ եթե որևէ կողմը տեքստ է ահա այս կողմը տեքստ է սա վերածում է աջ կողմինը տեքստին այսինքն մենք կստանանք տեքստային 8 եւ կպցնում է ձախ կողմինին որը դադակ տեքստ է այնց որ արդյունքը ոչ մի բանով չի փոխվում եւ ահա սրա արդյունքը կլինի ուրեմն տեքստային 8 այսպես օքեյ այդքան բան մենք գիտենք 3 հատ boolean օպերատորներ եւ կամ եւ ոչ, okay? Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ասենք alert true եւ true, ահա, եւ նշանակում է ցախ կողմին էլ, աջ կողմին էլ պետք է լինեն true, որպեսզի արդյունքը լինի true։ Հակառակ բոլոր դեպքերում կլինեն false։ Կամի դեպքում գոնե մի կողմը պետք է լինի true։ Երկու կողմն էլ կարող են լինել true, այդ okay է, այդ բոլոր դեպքերում կլինի true։ Միայն դեպքում, որը որը որ սա կտա false, դա նաև որ երկու կողմից է լինի false։ Այսինքն or-ի ժամանակ գոնե մի կողմը պետքա լինի true, որպեսզի նա վերադասնի true։ Վերջին օպերատորը դա ոչ-ն է, ոչ։ Ահա, այսպես, ոչ, որը շուռ է տալիս իր աջ կողմի boolean արժեքը, այսինքն եթե աջ կողմից լինի true, նա շուռ կտա իրեն եւ կդարձնի false, եթե աջ կողմից լինի false, շուռ կտա եւ կստանանք true։ Այսինքն, այո, կամ եւ ոչ օպերատորներ։ Ամեն ինչպես են աշխատում if օպերատորները։ Ուրեմն պատկերացրեք ունենք let x, որի մեջ տնում ենք ասենք թե 8, մենք կարող ենք ասենք եթե x-ի արժեքը հավասար է, չգիտեմ, 8-ին, օրինակ, ապա այդ ժամանակ ես ուզում եմ աշխատացնեմ այս կոդը, alert hi, օրինակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ if-ը նշանակում է եթե, եւ եթե այն արժեքը, որը որ մտնում է այդ փակագծերի մեջ, վերադասնում է true, ապա այդ ժամանակ իր համապատասխան բլոկի կոդը կաշխատի։ Եթե false լինի, չի աշխատի։ Մենք կարող ենք ասենք ուրեմն հակառակ դեպքում, այսինքն դա դնում ենք else-ով։ Եվ այստեղ ուրեմն կարող ենք էլի կոդ գրենք, օրինակ այսպես, եւ ինչ է ստացվում ստեղ։ Ստացվում է, եթե այս այս կոդի արդյունքը լինի true, թող S բլոկը աշխատի։ Հակառակ դեպքում թող S բլոկը աշխատի։ Շատ բարձ։ Հիմա, մենք եթե ուզենանք ասենք թե անենք sense մի բան, եթե x-ը հավասար է 8-ին, թող S բլոկը աշխատի, հակառակ դեպքում եթե այսինքն մենք ունենք եթե, հակառակ դեպքում եթե եւ հակառակ մնացած բոլոր դեպքերում Ուրեմն հակառակ դեպքում, եթե x-ը ավելի, չգիտեմ, մեծ է քան, չգիտեմ, 10-ին կամ x-ը ավելի քիչ է քան 2, օրինակ, ապա այդ ժամանակ եկեք անենք այս այս ուրիշ տարբերակը։ Այսինքն սա ինչպես է կարդացվում։ Եթե այս կոդը true է, ապա այդ ժամանակ թող աշխատի սա եւ վերջ, բրցանք։ Դուրս եկանք այս ամեն ինչից։ Եթե սա false է, հակառակ դեպքում եկեք ստուգենք սա։ Եթե սա true է կաշխատի s բլոկը եւ մենք ավարտենք այս ամենը, եթե false է, նոր մենք կգանք else եւ else նշանակում է մնացած բոլոր դեպքերում արդեն անում ենք s բլոկը, աշխատում ենք, աշխատացնում ենք այս բլոկը։ Եվ հիշեք, որ քանի որ նա վերևից ներքև է աշխատում, այսինքն մենք կարող ենք ստեղ ասենք օրինակ sense բան, x-ը ավելի մեծ է, քան 2։ Հիմա 2 եթե քանի որ x-ը 8 է, չէ, սա էլ է true, սա էլ է true, չէ, 8 ավելի մեծ է, քան 2, բայց հիշեք, որ միշտ առաջին true-ն է, առաջին բլոկն է, որ կաշխատի, այսինքն առաջին if-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ քանի որ այս if-ը true է, սա true է, նա այս բլոկը կաշխատացնի եւ դուրս կգա։ Այս if-ը միայն, միայն բան կաշխատացնի հակառակ դեպքում, այսինքն երբ որ այս դեպքը false լինի։ Okay։ Եթե մենք ուզում ենք այս դեպքն էլ ուսումնասիրենք, այդ ժամանակ պետք չի ասել հակառակ դեպքում, այլ կարելի է ուղղակի առանձին if տնել։ Այսինքն ինչ կստացվի։ Կստուգի սա true-ա թե չէ, եթե true-ը կաշխատացնի այս բլոկը, այդքան բան, հետո մի հատ էլ կփորձի այս մեկը, x-ը նաև ավելի մեծ է, քան 2, 8 ավելի մեծ է, քան 2, այո, այսինքն կաշխատացնի սա, այսինքն այս դեպքում եւ սա կաշխատի, եւ սա կաշխատի։ Այս դեպքում միայն սա կաշխատի։ Հույսով եմ բարձր, այդքան բան։ Մենք կարող ենք սիկլ ստեղծել մեր կոդի մեջ while loop-ով, այսինքն քանի դեռ loop-ով։ Օրինակ, let i to լինի 0, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է քան 10, եկեք ուրեմն i վերագրենք i+1, այսինքն մի հատով առաջ տանք ամեն ցիկլի ժամանակ։ Այս ցիկլը փաստորեն այս մարմինը, այս բլոկը կաշխատի 10 անգամ։ Առաջին անգամ, երբ որ նա 0 է, հետո 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, հետո որ դառնա 10, արդեն 10 ավելի քիչ չի քան 10, սա false կլինի եւ դուրս կգա։ Այսինքն 10 անգամ այս այս բլոկը կաշխատի այս օրինակի մեջ։ Հույսով եմ բարձր։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք զանգվածը շատ հեշտ, ընդհանրը այսպես։ Ահա, խնդրեմ, մենք ստեղծեցինք ուրեմն նոր զանգված, նոր array եւ վերագրեցինք x-ի մեջ։ Այս զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնենք արժեքներ, օրինակ 4, 20 եւ 8, ասենք թե։ Մենք կարող ենք ցանկացած ուրեմն արժեք այս array-ից հետ վերցնենք այսպես x եւ իր կողքը ուրեմն դնենք այն ինդեքսը, այն հասցեն, որի արժեքը մենք ուզում ենք օրինակ 0։ Սա իսկ քանի որ մեր արժեք մար ինդեքսները, մեր հասցեները զանգվածից սկսում են 0-ից, առաջինը դա կլինի 0-ն, այսինքն x0-ն կվերադառնի 4, եթե մենք ասենք x2, նա կվերս կվերադառներ 8։ Մենք այսպես, այսինքն կարող ենք array-ից կարդանք, ինչպես ինչպես փոխենք ինչ որ մի անդամ, ինչ որ մի հասցեն array, դա ասում ենք x1 եւ կարող ենք վերագրենք, ասենք թե 10 Այսինքն հիմա սրանից հետո զանգ մեր զանգվածը կլինի 0-ի մեջ ուրեմն կլինի 4, 1-ի մեջ կլինի 10 եւ 2-ի մեջ կլինի 8։ Քանի որ այս սա մենք փոխեցինք այստեղ, okay։ Եվ նաև կարող ենք ուրեմն եկայությունը ստանալ մեր զանգվածի x.length-ով, հա։ Իսկ ինչ է այս length-ը։ Դա վերջին ինդեքսն է, որը ունի արժեք +1։ Այս տարբերակում մենք ունենք արժեք ուրեմն 0, 1, 2-ի մեջ, Այսինքն իր եկայությունը 2+1 կլինի 3։ Ահա, խնդրեմ։ Մենք հա, մենք սովորել ենք, որ զանգվածը կամ array-ը իր մեջ պահում է աժեքներ, հա, օրինակ 5, չգիտեմ ինչ որ text, boolean աժեք, բայց քանի որ զանգվածը ինքը աժեք է, եւ զանգվածորեն պահում է իր մեջ աժեքներ, նշանակում է զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնել զանգված, եկեք ուրեմն այս մնացած արժեքները հանենք ստեղից եւ ասենք ինչ որ sense մի բան զանգված, զանգված, զանգված։ Այսինքն ինչա ստացվում, որ մենք ունենք զանգված, որի մեջ կա 3 հատ արժեք, այդ ամեն ամեն այդ արժեքներից մեկը ուրեմն զանգված է։ 3 հատ զանգված ունենք մի զանգվածի մեջ, շատ բարձ։ Իսկ սա քանի որ զանգված է, ինքը իր մեջ պահում է արժեքներ, Իսկ քանի որ զանգվածը արժեք է, ապա մենք կարող ենք այս զանգվածի մեջ էլ ինչու՞ չէ պահենք Եվս, օրինակ, երկու հատ զանգված։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ մեծ զանգված, որի մեջ կա 3 հատ զանգված, եւ առաջին զանգվածի մեջ, այս այս առաջին զանգվածի մեջ, իր մեջ կան եւս երկու հատ զանգված։ Այդքան բան։ Եվ եկեք այս այս զանգվածի այս ներքին զանգվածների մեջ դնենք ինչ որ արժեքներ, թվեր, ասենք, թե 5 եւ 10 եւ ինչու՞ չէ, ասենք 9 եւ 20 հիմա որպեսի մենք ուրեմն ստանանք ասենք թե այս արժեքը 10 արժեքը նախ ուրեմն այս զանգվածի որ արժեքի մեջ մենք պետքա մտնենք մենք պետքա այդ զանգվածի առաջին արժեքի մեջ մտնենք չէ այ այս այս արժեքի մեջ որը 0 ինդեքսում է հետո այդ ներքին ուրեմն զանգվածի մեջ կա երկու հատ զանգված այս զանգվածը եւ այս զանգվածը։ Մեզ պետք է առաջինը, այնց որ եկեք առաջինը վերցնենք իր մեջի եւ որը կստա, մեզ կտա այս զանգվածը, եւ այդ զանգվածի մեջի 10-ը որ ինդեքսում է։ Դե 5-ը 0-ում է, 10-ը 1-ում է, այսինքն մեզ պետք է 1։ Ահա, այսպես։ Հիմա եկեք alert անենք սա։ Տեսնենք ինչ կստանանք։ Խնդրեմ, 10։ Ամ այդքան բան, այսինքն մենք կարող ենք զանգվածների մեջ դնենք արժեքներ, որը նաև նշանակում է կարող ենք տնենք զանգվածի մեջ, զանգված, զանգվածի մեջ, զանգված, զանգվածի մեջ, զանգված եւ այլն։ Այդքան բան։ Նախ եւ առաջ եկեք ստանանք տարիքը, prompt, uh, how old are you, քանի տարեկան եք։ Ուրեմն սա եկեք վերագրենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ, age, տարիք, բայց խնդիրը նրանում է, որ prompt-ը վերադառնում է մեզ text։ Մենք այդ text-ից պետք է ստանանք թիվ, որը կարող ենք անենք plus օպերատորով, չէ՞։ Okay, հիմա ասում ենք, եթե, հիմա եկեք թարգմանենք այս այս նախադասությունը, okay։ Եթե տարիքը if age փոքր է քանց փոքր է փոքր է 10-ից, փոքր է 10-ից, ապա alert ենք անում high, alert high, Ահա, այդ եղավ այս այս այս նախադասությունը թարգմանեցին կոդին։ Հետո, եթե տարիքը մեծ է կամ հավասար 10-ից, այսինքն else if age-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 10-ից, բայց փոքր է եւ փոքր է 18-ից, այսինքն age-ը փոքր է 18-ից alert ենք անում hello hello տարիքը մնացած բոլոր դեպքերում else else դեպքերում alert ենք անում greetings Այդքան բան։ Այսինքն ստանում ենք age-ը, եթե age-ը ավելի քիչ է 10-ից, ապա alert ենք անում high։ Եթե age-ը ավելի մեծ է, քան հավասար 10-ից եւ ավելի քիչ է 18-ից alert ենք անում hello, մնացած բոլոր դեպքերում alert ենք անում greetings։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն այս հրա համար մեզ պետքա ստեղծել cycle, հա, while Եվ գիտեք ինչ, եկեք անվերջական ցիկլ ստեղծենք, բայց ներ, ներսում մենք կարող ենք break անենք, որպեսի ցիկլից դուրս գանք։ Ուրեմն ցիկլի ամեն անգամ որ պատտվի, մենք պետք է <clears throat> ուրեմն user-ից prompt անենք ինչ որ ինֆորմացիա, հա, give me please provide your answer, հա, տվեք մեր պատասխանը ձեր, որը ուրեմն կվերագրենք, չգիտեմ, answer փոփոխականի մեջ, ասենք թե։ Հետո մենք ստուգում ենք if answer answer հավասար է ուրեմն exit-ին, exit, ապա այստեղ մենք պետքա break անենք, բայց նաև պետքա վերադարձնենք մեր պատասխանը, որի մասին հետո խոսանք։ Իսկ ինչ պատասխան, դե եկեք ստեղծենք ուրեմն մի հատ փոփոխական ստեղ, let result։ Թող լինի 0 եւ այստեղ ուրեմն alert անենք result is result, նա ինչ որ sense մի բան եւ break անենք։ Ահա։ Մնացած բոլոր դեպքերում ուրեմն այս answer-ը պետք է ենթադրենք, որ թիվ է, նենց որ կվերածենք դա թվին, let num, num թիվ, հա, թո վերածում ենք answer-ը թվին, եւ այդ num-ը ուրեմն գումարում ենք result-ին։ Result-ը թող լինի result plus num։ Okay, եկեք ուրեմն հասկանանք ինչ է կատարվում ստեղ։ Ստեղծեցինք մի հատ փոփոխականը, որը 0 է, եւ այն ամեն անգամ, որ մենք ստանանք թիվ, մենք կգումարենք այդ փոփոխականին։ Եվ այդպես փոփոխականը ընդհանուր կաճի։ Ամ հետո, ուրեմն loop-ի մեջ մենք կհարցնենք user-ից ինչ որ ինֆորմացիա, կտեսնենք այդ ինֆորմացիան, որ user-ը մեզ տվեց, արդյոք exit էր։ Եթե exit էր, գիտենք, որ պետք է ավարտենք, այսինքն ցույց տանք result-ը, այդ հաշիվը, հա, որ մենք պահում ենք եւ դուրս գանք ցիկլից։ Break նշանակում է դուրս այի ցիկլից, հա։ Ամ մնացած բոլոր դեպքերում ուրեմն իր պատասխանը վերածում ենք թվին եւ այդ թիվը ավելացնում ենք եղած result փոփոխականի արժեքին եւ վերագրում ենք head result-ի մեջ։ Եվ այդպես result-ը ամեն ցիկլում, երբ որ մենք թիվ ենք ավելացնում, այդքանով մեծանում է։ Եկեք ստուգենք։ Ուրեմն եկեք ասենք, չգիտեմ, 4-ին գումարած, չգիտեմ, 10 ու exit անենք։ Հիմա պետք է լինի 14, չէ՞։ Ահա, result is 14։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն նախ եւ առաջ մեզ պետքա ստեղծել մի հատ փոփոխական այդ անունով compute triangle area անունով, որի մեջ ուրեմն մենք վերագրենք մի հատ ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան ուրեմն պետքա վերցնի երկու պարամետր, ասենք base times height, base եւ height, այսինքն ուրեմն երանգյունի մի մաս, մի կողմը եւ երկրորդ կողմը, հա։ Եվ ուրեմն վերադարձնի մակերեսը, այսինքն մենք պետքա վերադարձնել ուրեմն base times height բաժանած 2-ի։ Ահա խնդրեմ, հիմա մենք եթե alert անենք, օրինակ compute triangle բլաբա եւ տանք այն օրի մեր օրինակը, հա, 2 եւ 9, սա պետքա որ վերադարձնի ուրեմն 9։ Տեսնենք, ահա վերադարձեց 9։ Այդքան բան, այսինքն այս ֆունկցիայով մենք կարող ենք երանգյունի մակերեսը հաշվարկել։ Շատ բարձր։ Okay, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական reverse անունով եւ իր մեջ վերագրենք մի հատ function։ Ահա, այս function-ը ուրեմն պետքա վեցնի մի հատ զանգված եւ վերադասնի ուրիշ զանգված, այնպես որ թող վեցրած զանգվածի անունը լինի r եւ վերադարձած զանգվածի ուրեմն անունը թող լինի result, result r։ Հա, որը դադար կրեի այս բանին, որին մենք հետո կվերադառնանք r։ Հիմա Ուրեմն նայեք, ամբողջ նպատակը ինչ է, որ մենք ուզում ենք այս array-ը կոպի անենք սրա մեջ, բայց հակառակ հերթականությամբ։ Okay։ Նենց որ առաջարկում եմ այսպես, եկեք ցիկլ ստեղծենք while քանի դեռ եւ ստեղծենք ուրեմն երկու հատ փոփոխական, որպեսի առաջին փոփոխականը կհետևի S array index-ները, երկրորդ փոփոխականը կհետևի S array index-ները։ Նենց որ եկեք ուրեմն let i1 թող լինի lemon zero. Um, mhm. Let i i2 Toglini uh, r dot length minus one. Hima kani der uh, while i tune aveli metze konstava sar zeroin. Mirope zeroin. Heto i tune tohlini i2 i2 uremen minus one. If i wanna i1 toglini i1 plus 1։ Okay, ինչա ստեղ կատարվում։ Եկեք բացատրեմ։ Հմնեք։ Ա ստեղծում եմ երկու հատ փոփոխական, okay։ Այս առաջին փոփոխականը այս array-ի համար է, որը սկսում է 0-ով, հետո մի մի հատ առաջ է գնում։ Okay, հեսա, ստեղա, մի մի հատ առաջ է գնում։ Ամեն ցիկլի ժամանակ իրեն տանում ենք առաջ, այսինքն ինքը սկսում է 0-ով, հետո անցնում է 1, 2, 3 եւ այլն, այսինքն գնում է դեպի առաջ։ Այս փոփոխականը ճիշտ հակառակը, ինքը սկսում է այս array-ի վերջին ինդեքսից, իսկ վերջին ինդեքսը իր length minus 1-ն է, չէ՞, վերջին ինդեքսից։ Եվ մի մի հատ հետ է գնում։ Այսինքն ինքը սկսում է array-ի այն ամենավերջի ամենավերջի ծերից եւ քայլ առ քայլ հետ է գալիս, միջև հասնում է 0-ին, հետո երբ որ 0-ից էլի է քիչ դառնում, արդեն սա դառնում է false եւ ցիկլից դուրս է գալիս։ Okay um, լավ, հիմա ընդամենը մեզ պետք է ուրեմն result r i1-ի մեջ կոպի անենք, ուրեմն r-ի i2-ի արժեքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե i2-ը այս array-ի ամենավերջինն է, չէ, մենք կոպի ենք անում այդ արժեքը դեպի այս նոր array-ի ամենասկիզբը։ Հետո այս նոր array-ի ինդեքսը մի հատ առաջ ենք տալիս, այն տրված array index-ը մի հատ հետ ենք տալիս եւ նորից վերագրում ենք ուրեմն այդ index-ը այս index-ի մեջ։ Եվ անընդհատ sense ենք անում տպ-տպ-տպ-տպ միջև ավարտում ենք ամբողջ ցուցակը։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք ունենք երկու հատ ցուցակ։ Մենք այս այս ցուցակի վերջինը վերագրում ենք ստեղի սկզբից եւ ինդեքսները մի հատ shift ենք անում։ Հետո s ենք կոպի անում, հետո shift ենք անում, հետո s ենք կոպի անում, shift ենք անում։ Եվ այդպես միջև մենք ստանում ենք ուրեմն ճիշտ հակառակը։ Ուրեմն եկեք տեստավորենք մեր գրված ֆունկցիան, ուրեմն կանչենք reverse եւ իրեն պաստանք օրինակ այս մեր տրված արժեքը, որը էսա։ Այս մեր տեստն է, չէ՞։ Այսինքն մենք հիմա պետք է ստանանք մի հատ ուրիշ array, որի մեջ կլինի 4321, ոչ թե 1234, չէ՞։ Կեքստուգենք 4321։ Ահա, խնդրեմ, մեր կոդը աշխատեց։ Okay, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որի անունը average է, իր մեջ վերագրենք մի հատ function, Okay, այս function-ը ուրեմն պետքա վեցնի array, չէ՞, եկեք անուն տանք, չգիտեմ, r, կարևոր չի։ Հետո ուրեմն մենք պետք է պատտվենք բոլոր արժեքներով, գումարենք իրար, հետո բաժանենք ուրեմն այդ array-ի երկարությամբ, չէ՞։ Ուրեմն մենք let i թող լինի 0, while i ավելի քիչ է const r.length Եվ i-ը ուրեմն բրթում ենք առաջ մի մի հատով, չէ՞, պլյուս 1 Okay, հիմա, մեզ պետքա մի հատ արժեք, որը կլինի 0 սկզբից, որին մենք գումարենք բոլոր արժեքները, որոնք որ array-ի մեջ են, այսինքն այդ արժեքին կգումարենք 4, հետո 3, հետո 6, հետո 10, հետո 2, որպեսզի ունենանք ընդհանուր գումարման արդյունքը։ Ուրեմն let um running sum թող լինի 0, սա մի հատ փոփոխական է, որի անունը running sum է, եւ ուրեմն եկեք ուրեմն running sum-ի մեջ դնենք ուրեմն running sum plus array i արժեքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ առաջին loop-ի ժամանակ running sum-ի արժեքը 0 է, նշանակում է 0-ին գումարած առաջին արժեքը էս array-ի եւ վերցնում ենք այդ արժեքը, հետ ենք դնում running sum-ի մեջ։ Հետո նորից ենք պատտվում եւ հաջորդ արժեքն ենք գումարում եղած running sum-ին եւ վերագրում հետ։ Եվ այդպես քիչ-քիչ ինքը մեծանում է։ Okay, երբ որ ամենավեր, երբ որ մենք ավարտում ենք այս ցիկլը, մենք մեկ դարձնենք այդ running sum-ը բաժանած ընդհանուր ուրեմն եկալությամբ array, այսինքն array.length։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն եկեք տեստավորենք alert Եկեք ուրեմն կանչենք հենց այս ֆունկցիան ինչպես որ ես օրինակում գրած է։ Ահա, այսպես տեսնենք սա ինչ մեզ կտա։ 5 Ահա, խնդրեմ, այս օրինակում մեր կոդը ճիշտ է աշխատում։ Հույսով բարձր։ Okay, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, անունը factorial է, իր մեջ տնենք մի հատ function, ահա, որը վերցնում է որպես argument մի հատ թիվ, չէ՞։ Հիմա մեզ պետքա անել քանի դեռ while այս թիվը ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին, եկեք ուրեմն ցիկլի մեջ մնանք եւ ամեն անգամ ուրեմն այս նամին վերագրենք նամ -1, այսինքն այդ թիվը, եթե 5 է, ամեն ցիկլի ժամանակ մի հատով կչանա, այսինքն լինի 5, հետո 4, հետո 3, հետո 2, հետո որ 1 լինի, էլի կարող է մտնի, չնայած կարող ենք ասենց էլ ասենք, օքեյ է, որտեվ ցանկացած factorial անգամ 5, անգամ 1 նույն արժեքն է, չէ՞ տալու։ Ոբշեմ, այս կպտտվի միջև հասնի 1-ին, 1-ից արդեն, քանի որ մեկը 1-ից մեջ չի, դուրս կգա ու, ու այդքան բան։ Okay, իսկ հիմա մեզ պետքա ինչ որ արժեք։ Եկեք ինչ որ արժեք փոփոխական ստեղծենք, let result եւ իր մեջ տնենք 1։ Ինչու՞։ Որտեվ ամուր միտքը նրանում է, որ մենք այս ուրեմն ամեն, որ երբ որ պատտվենք այս թվերով ներքև, ուզում ենք բաժապատկենք այս result-ը դրանով եւ հետ վերագրենք result-ի մեջ։ Այսինքն լինի sense բան, result, հավասար result, անգամ num։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ուրեմն առաջին ցիկլի ժամանակ, ասենք թե այս factorial-ը կանչեցինք 5-ով, չէ, ասենք alert արեցինք factorial 5։ Չէ՞։ Ինչ կստացվի sense, ուրեմն ճիշտ եմ գրա factorial, ահա 5-ով։ Ուրեմն 5-ը կգա կսմտնի ստեղ, result-ը 1-ա, չէ՞ ուրեմն 5 ավելի մեծ է, քան մեծ է, քան 1 է։ Այո, ուրեմն գալիս ենք ստեղ։ Ինչ է ստացվում։ Result-ը, որը 1 է, անգամ 5։ Եվ result-ը ուրեմն իր մեջ ունենում է 5։ Հետո նամը մի հատով քչացնում ենք, այսինքն ինքը դառնում է 4։ Հետո ինչ է ստացվում։ Նամ անգամ result, որը 5 է, այսինքն 5 անգամ 4։ Դա պատասխանը վերագրում ենք result-ի մեջ։ Հետո նամը մի հատով իջնում է, դառնում է 3 եւ հետո 3-ը անգամ դա, հետո 2 անգամ դա, մեկին երբ որ հասնում ենք, արդեն անիմաստ է մեկ անգամ որևէ բան անել, որտեղ մեկանույն պատասխանն ենք ստանալու եւ արդեն կարելի է դուրս գալ։ Եվ իհարկե չենք մոռանում, որ պետքա վերադարձնենք, return անենք պատասխանը մեր result-ը։ Ահա, եկեք ուրեմն ստուգենք 5 factorial-ը ճիշտ է աշխատում։ 120, ճիշտ է աշխատում։ Այդքան բան։